эгерде эки шарды бир таякча менен кыймылга келтирип жакындатса анда шарлар түртүлүшөт эгерде шарларды ар башка электрлешкен таяктардан кыймылга келтирсе жана жакындатса анда шарлар тартылышат табиятта электр зарядынын эки түрү бар алар оң жана терс заряддар